無情様フ <laughs> レームボンバーが倒されたとはいえこっちにはまだ3人いるのだ次は俺が行くグランボンバーそう熱くなるなジェッターズなど俺一人で十分だいや兄ここは俺がシェランダメダメダメダメ次はこのあたしマーメイドボンバー、うん いいでしょ無情様マーメド待つのはきらい にはさせないよ四天王の一人も倒したしあとの三人だっていいって何を偉そうにそこは博士の席でしょはあよく寝たあ博士今度シロ2号3号4号っていうのを作ってよそうすれば四天王なんていっぺんに倒しちゃうからさシロボン2号 やめてよあんたが4人になったら私のク労も4倍になるじゃないあんどうしてお店の手伝い増えるじゃんあそっかシロボン2号に出前させてシロボン1号は漫画読むシロボン3号は皿洗いシロボン1号はテレビゲームしてシロボン4号はボムの修行でシロボン1号はおやつ食べるうん僕シロボン1号誰が1号だって へクシへくしああいいもん見っけ鼻だらぼたぼちだへくし思いきって辞表を出してきたんやけどこれでよかったんやな本当にやめるボンゴ白ボンがおらん間は無情たちにやられっぱなし 結局ジェッターズは白ボンさえおればええんやワイらはただのお荷物や役に立たんのなら思い切って出るほかないやろさらばジェッターズジェッターズはワイのワイの青春やったはいよいしょとまあ今やったら考え直さへんこともないで考え直すな この堕落星には宇宙に一つしかない双眼鏡があるらしいマーメイド熱いひマーメイド焼けちゃうマーメイド喉いちゃったな 俺たちは仕事で来てんだぞお前なんだその何一人で怒ってんのよ <laughs> 双眼鏡くらいマーメイドがすぐ手に入れてあげるわよパパンパパだって無常様はマーメイドの生みの親でしょそそりゃそうだがパパはちょっとそのいやマーメイド無常様のことパパって呼びたいのいやしかしじゃないと宇宙に一つしかない双眼鏡取ってかない おねがいまあシルバーがいない間ルイは本当によくやってくれたんだから。 2号としては当然だなさあルイ1号様が手本を見せてやるぞ2号で間に合ってるわルルイ散歩にえっと月給18万え社会保険完備とあかんかんかんかん勤め先が言い泣かせやこれ遠すぎるわこれ早く決めるボンゴは せやけど今頃みんなワいらがやめたことを知って大騒ぎしとる頃やろなふいけど引き止めても無駄やもうワいらは新しい人生を歩き始めたんやからなうんうん止めないボンゴだから止めないボンゴ僕らはもう絶対ぞ卒業したボンゴそそやねんけどな ちゃんと仕事探すもんがもうちょっとつやなえー、っと月給15万社員料ありとしてあるけど安すぎるボンゴはい働くなら額に汗水垂らすボンゴよっしゃやったお届け物だボンゴ ないかいただなこれ物を配って届けるだけっちゅうのも芸がないわ定食や定食ええこの下に宇宙に一つしかない双眼鏡が埋まってるはずだしっかり掘れあんもうマーメイド汗臭いのって嫌いあれもうヒゲヒゲちゃんとおいでよ 終わりにスプラッシュウォーターボボンバーシュートはいパパおよくやったさすがマーメイドボンバー 何流された団員たちを助けてくれあ そのためにここに店出したボングべ別にワイワいやなダングなんて美味しいラーメンなのうちでもラーメン作ってでもそれ以上にお願い早くチェッターズに戻ってきてそそうだよガング戻ってきてよ君たちがいないチェッターズなんてチャーシューの入っていないラーメンみたいなもんだよチェッターズじゃないって言うてほしいわけないんやで戻りたいんでしょう 次は四天王のうち誰が出てくるのかなまあこの白ラボン様に任せてよあれそういえばガンゴとボンゴはおあれさっき道で会ったぞこんなとこで占いしてどうするボンゴ 言うてほしいわけやないやでほんまにもうどうでもいいボンゴあな、なんやコスモ絶対だボンゴワイを置いて発信したなんてよっぽどの緊急事態やないけいこんなことらへん行くでボンゴボンゴボンバーマンどういボンバーマン マーメイドここ気に入っちゃった何言ってんだバグナー様に早く宇宙に一つしかない双眼鏡を届けないと怒られちゃうだろうパパ怒っちゃうよチワだボンゴマーメイドボンバー様にお届け物だボンゴあなんだこりゃうわもう届いちゃったのえ マーメイドテレビショッピングしたのはいこれありがとうお俺のカードこのバカ娘わるパパ嫌いだって私パパのために双眼鏡を手に入れたのよパパのために一生懸命頑張ったのにだからって親の目を盗んで勝手にカードを使っていいのか 俺はお前をそんな娘に育てた覚えはないパパ私のこと嫌いなのねマロンマメドあのなパパなんて大嫌いなおいマメド無情も苦労が多いんやなマメドあれがどうやら宇宙に一つしかない双眼鏡らしいで ジェッターズはやめたんだボンゴな何を言ってるんだマーメイドこんなことをしてる場合じゃなかった早く双眼鏡をバグラー様に届ければいかんな双眼鏡がないもしかしてさっきのやつらかせずしい

ってラーメン屋やって占い師やってそれからまた宅配便屋やっとったんや別にジェッターズのことが気になってわざわざここまで荷物運びに来たわけやないでそれに別に宇宙に一つしかない双眼鏡を無情たちから取り返そうと思ったわけでもないわいらはジェッターズを卒業したんやからなあ止めてももだやわいらはもうジェッターズには戻らへんねん戻らへんって いつ辞めたんだえ知らないのかボンゴ何のことじ辞表見てないんかい辞表って何無情の親戚アホか辞表言うわやなやめさせてもらいます言うて書いた書類やドクターアインの机の上にちゃんとこうやって置いといたやろあれが辞表だったんだ 博士が鼻かんだやつねえ、く、く、く、わいらの地表で鼻をで、ここで何してんのって話聞いてなかったんかいえー、っと、占い師がラーメン屋さんのことが気になって眼鏡を卒業したまで聞いたもういいわよやっぱり、ジェッタズなんか卒業したるわいああ松本君 何なの一体ェッターズやだマーメイド遅れちゃったあいった大丈夫か 今の音はああのお名前はバーディバーディ素敵なお名前おおいバーディはいかんバーディはどうしてよパパこいつはなそんな涼しい顔してやがるか本当はなあえとにかくダメだパパは許さんぞ それより今は双眼鏡を取り返すんだ、えー、もうパパ何すんのよ話して待って待ってなんでジェッターズを卒業しちゃうのワイラーも必要ないんやジェッターズには白ボンさえおればなそんなことないよほらえなんやそれ がイルカの輪っかに改造された時のかけらガングたちのおかげで僕ちゃんとボムを投げられるようになったんだ二人とも大事な仲間なんだ僕ガングとボンゴがいないとダメなんだよし白ボンあ い男はな一度言うたことは貫き通すもんなんや止めんといてやいい加減にするあったぞ宇宙に一つしかない双眼鏡無けマーメイドボンバー 分かったよ謝るよ今度バッグ買ってやるからさえ 発あれはなんだ四天王なんてまた僕が倒して 知らないの水は火に強いんだからファイヤーボムが効かないえらいこっちゃシロボあの野郎 マーメイド偉いでしょさすがだマーメイドボンバーもう何でも買っていいぞあゴールドカードパパすごいこんなところで高みの見物か貴様の名はバーディ のファイヤーボムじゃ水の属性のボムには勝てないあシロボンあシロボン のやっぱり強いわね油断できないわさあ次回はマーメイドボンバーを倒すにはファイヤーボムじゃダメ新しいボムを覚えなくちゃボンゴガングお願いシラボンの力になってあげてってなんでラのパンツ履いてんの第18話「友情のサンライズボム」近所の橋から宇宙の果てまで誕生します